Hermano, soy el killer, el vato más perdido de la zona Tizando diariamente, inhalando unas monas Bajo el parque con mis compas para ahí echar el rol Asaltando a los morros para el bajón Y luego en la esquina llega el paro Y me aplaco, marco al dealer y me sigue hasta el callejón Le saco la fusca y se asusta el man Dame todo lo que traigas, ahora sí vas a mamar La vida loca, la traigo desde que nací Es el karma que sigue Siempre es pensado que soy el mejor MC cámara no sé si el amor exista Pero ando clavado con la morra que con su mirada me excita Le disparo a todo el mundo, le disparo rimas al artista Saco una metralla que no para para nada Y mala me respalda man Sigo, prosigo, intentándolo Fallando armas caras, disparándonos Disparando a todo el mundo, ja, vida que había pensado diario Los gansos saben que voy a lograrlo Los vatos de tu cuadra saben quién está sonando Ya se la saben, somos los de este lado La libera y la madera se han juntado Que se note que somos raperos Porque los malditos en se llaman reggaetoneros Dime que no es labia, que desde niño lo sabía Ser reggaetonero acabaría con mi vida Sé que mis gustos no a todos les gustaría Muchos me dijeron que no lo lograría Pero un día les platicaré cómo se veía desde arriba decidí hacerlo Junto con todos mis compañeros empezamos este sueño No, no nos detendremos Por complicado que sean los terrenos Ya se la sabe, la libera atrapados en este juego Acabaremos con ustedes, estoy hablando en serio Ya se la sabe El Stevie más Killer School Los de la calle La madera, la libertad Aquí representando toda mi